This is the Metamenco AMT 35 Plus. Only one piece in Nepal. I want to go to review this flashlight. तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ हेड एकदमै वाइड छ यो हेड वाइड भएको कारणले नै यसको चाहिँ लङ डिस्टेन्स रहेको छ यो फ्ल्यास लाइट सर्भाइभल क्याम्पिङ अथवा हन्टिङको लागि धेरै युज गर्ने फ्ल्यास लाइट हो यो फ्ल्यास लाइटको म्याक्सिमम् डिस्टेन्स भनेको छ दुई हजार चार सय मिटर जुन कि दुई किलोमिटरभन्दा बढी वा दुई किलोमिटरभन्दा बढी टाढा देखिने नाइटमा असम आज म चेक गर्छु है त कति टाढा देख्दो रहेछ यो फ्ल्यास लाइट एकदमै पावरफुल छ वेटको कुरा गर्दा विथ विथआउट ब्याट्री वान केजीभन्दा बढी यो फ्ल्यास लाइट वाटरप्रुफ पनि छ यो मैले नेपालमा अलि एक्सप्रेसबाट किन्दा ट्याक्स सबै तिरेर नेपाली तिस हजार रुपियाँ विथआउट ब्याट्री चार्जर यसको लागि eighteen six fifty LG Samsung Panasonic original ब्रान्डको ब्याट्री चाहिन्छ जुन तिन हजार एमएच र तिन हजार पाँच सय म्याक्सिमम् तिन हजार पाँच सय एमएचको ब्याट्री हाल्नुपर्ने हुन्छ